رجال رجال والله انهم محترمين آه. اه بس من وين بيطلعوا لك هاي آه، الاشكال والله ما بتعرف قدامي enemies ahead واحد نوك عندي اهو Şey yapalım onu. Tamam. انا مع الجبل اه اه اه تعال وراي وراي وراي بالظبط وراي بالظبط هذا اللي, على الجبل اللي معاه الام 24 لسه موجود عندي واحد هون انا قاعد طرف القرفة قاعد